حافظ ز شهرت می روان دل تنگ و ویرانم خدا حافظ ز هر چی با تو ربطم می دهد زین پس گره خدا حافظ خدا با تو الودا میں میرم چی مجبورم که با تو الودا میں میرم ز غصه عشق زاد چوبا ران بر مهربانم الهی کور گشتم که این سانت نمی دیدم خدا حافظ نگیر और सोनम खुदा हाफिज هستی شیشه قلبم گناه هم را ندانستم شکستی شیشه قلبم گناه هم را ندانستم زباد عشق تو عشق کسی باور نمیتانم نمی کردم تصور راه ما از هم جدا گردد خدا حافظ خدا حافظ گذشتم از تو از عشقت پشمانم خدا حافظ